استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله yang mulia Tok Imeh kita Tok Bila, Tok Kotik dan ahli masjid yang dikasihi sekalian saya Ustaz Ramadan eh, habis di Islahiyah jihad Be'e eh, rung kakak sikit Beju rung kakak Lepas habis di kuliah Serung Saya biasa mari dah dulu ketika duduk Tahun 4 di serung dulu mari Ingat atau Dan seterik sini Betul lah ni duduk mengajar di menara Umah duduk resah ya, tak aruh sikit Betul, golik ke duk tebah lah. mengajar, tak ada mengajar mana? mengajar duk mengajar pemuda lah pe tu lah. Dah. Ya. Yeah. Alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala jemput boleh mari sini boleh mari jumpa dengan kita ahli kampung sini hidup kita atas dunia ni learning ni kalau kita tengok sabsa learning kalau tebah saya biasa tengok bola dunia learning ni <laughs> bola dunia tahun ni ni bukan seperti mana bola dunia tahun-tahun lah. bola dunia tahun ni masuk Islam dah ni ram. orang boleh kena Islam hari ni orang main wipung semua tak ada payah cari malaikat kalau Islam sama Islam kita wajib di Mekah Wukuh di padang Arafah. Tapi hak dunia wipung ratus-ratus ribu mari hari ni tak kira hitam, tak kira putih, tak kira gapo mari duduk tempat tu lah hari ni. Walaupun masa dia tu gapo dia gi cia bola. Luar daripada cia bola tu Oh, hak ning ni pendakwah-pendakwah kota ni ingat molek kota learning ni kota sahaja negeri Arab yang jaga hukum Islam dan akad syiah Islam di situ. Dia hari ni kalau tanya orang Syiah kok ni bong kok mana? Orang Syiah kok ni bong hingga lagi orang Syiah kok lain-lain. Dia tak tahu mana kata Islam ni. Arak tak boleh makan, tak boleh zina, Dia tak tahu. Apabila mari bola dunia, Dia boleh tahu ha Islam balah ni. Islam tak boleh minum arak. Kenapa tu dakwah dah? dakwah orang seluruh dunia boleh tahu dengan bola semua orang pakai comti kata belaka bukan comti kata comti islam reno islam susah reno gini orang gi di negeri kata semua ia rasa selamat apabila masuk di negeri kota tapi orang yang tak berhal tak berhal situ terutama negeri Amerika negeri Angkrik negeri mana ni Fakni ni nak tuduh Islam siapa dia ni nak buat putus hubungnya di antara kota dengan Angkrik. Tapi semua tu nari kata longtun di tempat dia belaka. Dah tuk besar-besar di negeri Angkrik semua tu daripada kata daripada mana-mana. Jadi kalau kira apa politik-politik dia apa tak erok kalau dia nak lawan dengan kota. Fakni dak. Semua daripada pakai akid dera Palestin ha, bukan bola main-main ni bola dakwah manusia pehek islam Hak yang paling budak-muda hari ni duk jadi menyakit hari ni dia panggil LGBT. bukan nama barisak <laughs> nama pehek nama barisak kayu <laughs> tak di hari ni negeri siya kita pun ni dia ada tubik unik kata tino boleh nikah dengan orang tino orang jatuh boleh nikah dengan orang jatuh boleh dulu kita nampak orang tino islam kita menikah dengan orang tino islam kita na'udzubillah negeri unik dia bebas menyebabkan budak-budak hari ni tu nama ustaz dia di sekolah ni boleh tahu kata benda ni fikrah lapis ni masuk dalam anak muda kita banyak Sikit lagi lima tahun sikit lagi orang tak orang tina tak serah pada orang atas. Dia ya nak kepada tina sama tina dengan sebab semua sakun iktiraf. Negeri besar-besar Eropah ni semua diiktiraf pen sakun. Tapi dia tak tahu kata sakun dia tu lah nak kelik jadi jahiliyah semula. Kelik pergi supa Nabi Luq, kelik pergi supa gapo semua tu dihancur oleh Allah Taala belaka. Oleh kerana manusia semua wak tak kena fitrah yang Allah Taala jadi tina dengan di hari ni dia nak ubah habis. Ning di sana yang dok berlaku hari ni dan situlah kita terima kasih kepada negeri kota jadi negeri yang negeri lain-lain sikit lagi dia tak say dah Wisler jadi copak Wisler jadi gapo. tapi dunia kalau tahu ada dunia hak gelo ni boleh kena, Islam boleh tahu Islam boleh tahu kata Islam malah ni malah ni alhamdulillah kita nak dakwah tara tu tak sapa, buat kita ni eh nak dakwah orang main sijil pun tak gerak nak dakwah gapo pun tak gerak ni ya dakwah dunia boleh boleh tahu Dah eh, ada benda-benda tak gapo tu tak apalah Dah eh, cuma dia boleh Eh, namsada Islam kepada semua dunia bukan kata negeri kota bukan negeri mana-mana saja dak satu lagi ibu bapa yang dikasihi sekalian berita baru ni juga ada seorang tok cah kalau kita tahu tok cah tak faham jijak Quran ada kita tengok kalau tengok dalam face dalam apa tok cah ambil Quran mai jijak Quran kalau nampak dia buka dalam surah Muhammad surah perai dah surah Muhammad ni surah perai dia duk royak atau Islam ni tengok Islam boleh bunuh kafir Islam boleh bunuh gapa ni dia tak mendalami menyebabkan dia tu tokca yang subtom tokca yang gapa dia ni dah fikrah-fikrah nak memunuh Islam tapi kalau kita tengok sini tokca yang bodoh sikit orang kita cidik di segi ni apabila orang jijak Quran tok cah jijak Quran semua orang pakak tu baik mari totan tok cah semua dah kita puasa rena buat gitu rena buat gini Yahudi lebih bijak daripada tok cah lagi Yahudi dia tak mai balah ning dia mai balah ning kalau Yahudi nak ambil Quran le lah sijid kita, ambil Quran di mana-mana tempat pergi bakar. Nasyaya negeri Israel tak ada pada atas muka bumi ni. Semua Islam bakar wapi belaka. Orang Islam bakar wapi belaka. Tok cari je Quran, orang Islam bakar wapi belaka. Yahudi dia cidik dia tak mai balah ni. Dia pecum 50 tahun dulu. Wak balah mana? we umat Islam semua ni tak kira muda tak kira tua jauh daripada Quran hok ni hok kita takut hari ni tok cari jo Quran tak apa kita boleh popong kita gapo hok yang waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura hijrah daripada Quran oh kita selamat hari ni Setiap minggu ada mengaji, ada majlis ilmi Ada mengaji Quran, ada mengaji hadis, ada mengaji fiqah, ada mengaji apa Banyak mano. Le lah kampung kita, tepi kampung kita, mana-mana tempat Mereka itu dah hijrah daripada Quran Salah satunya pengkan Yahudi Pengkan Yahudi nak buat barang mana? oleh muda-mudi jauh daripada Quran. Apabila jauh daripada Quran, situlah berlaku zina. Apabila jauh daripada Quran, situlah berlaku bunuh. Apabila jauh daripada Quran, Islam tak akan benar. Apabila jauh daripada Quran, Islam lemah. Ya tahu. Benar ni, benar ni ya Yahudi bukan tak tahu dengan sebab Nabi bina sahabat dengan Quran. Nabi bina dunia ni dengan Quran. Hari ni balas mana pusa ya wikro'el jauh daripada buat-buat kita semua ni. Itu orang panggil kata sambrik. Pengkan orang Yahudi sambrik hari ni. Nah, tak ada biar tu baik tak, tak ada biar, tak ada biar khabar. Ustaz diri pun tak khabar, khabar-khabar Hari ni tak baca Quran lagi, esok pun tak baca Quran juga, lusa pun tak baca Quran juga. Gi dengan galik, gi dengan galik, mari banyak benda-benda dunia wakwi kita tu jauh daripada Quran betul dengan hak Yahudi duk nak. Ibu bapa yang dikasihi sekalian Tengok buat itu hari ni Alhamdulillah Kalau pia-pia nak mai ngaji lagi Kalau pia-pia nak mari majlis ilmi Nak mai semaya Walaupun umur dia sekarang ni puluh tahun dah Tujuh puluh tahun dah Masa dulu Allah Ta'ala tak jepuk Dia mai sijik kau masa warung-warung dulu tu Puasa berung dulu duk kok benar, pia ngorek duk benar lagi, pia isya duk kok basah, duk kok geram. Dah, duk kok kedan ni pun duk kok mana-mana tempat masa dulu. Hari ni kita 60 tahun. Hari ni kita puluh tahun. Tanda kata Tuhan saya kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya Iza aradallahu bi'abdin khairan Ista'amalahu Apabila Tuhan nak wi kebaikan kepada seorang fuita ni Nak wi kebaikan nak, uh, Apabila Tuhan nak wi kebaikan Tuhan kasih kepada fuita ni Tuhan nak ista'amalahu Gapa dia ista'amalahu ni Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?" Gapo dia ya Rasulullah? Istamaluhu tu yuwaffiquhu amalin salih qabla al-maut. Kita tengok di papan kita ada yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut hok ning tak ada dah suyuk dalam hidup kita dalam tu ya ada hidayah dalam tu ya ada taufik hidayah-hidayah ni Tuhan tunjuk kita boleh Islam taufik-taufik ni kita tahu semaya gapa dia jumaah boleh 27 tapi kita mayat rumah orang tak dapat taufik daripada Allah tahu kata baca Quran satu huruf boleh 10 dia tak baca orang tak dapat taufik daripada Allah orang dapat taufik ngaji malam ni tahu gapo satu ayat apa misal tahu atau uh, eh, fadilat baca Quran dia klik dia baca Quran orang tu dapat taufik daripada Allah hok ning ning bukan taufik mai-mai dak dulu 30 tahun dulu dia tak rasa wadah langsung. tak rasa tulung agama tak rasa sedekah tak rasa semaya tak rasa baca Quran tak rasa apa tak ada langsung amalan baik dia belum dia nak mati dua hari tiga hari seminggu Tuhan buka hidayah dia wasa nak mari mayat sejek banyak di antara orang-orang yang tua gapo dia semua tu tapi kita ahli sijil ni jangan kata oh ni tengok ni tua baru nak mari sijil <laughs> dulu nak mari sijil mari kali dengar kita royak betul kelik tak mari bila-bila ini <laughs> eh, paham orang duduk sijil ni eh, buat kita jauh daripada panha-panha belah tu Orang mula nak jakoh mari sijil, mula nak jakoh mari majlis ilmi. Ah, ujian tu halu dah dia mari sijil <laughs> lah ni. Kita jauh daripada benda-benda lah tu. Ingat kata hadis ni. Kalau kita dulu orang okay, tak juruh kita orang okay, gapo dia ingatlah kepada hadis ni kata Tuhan sedang-sedang wi kebaikan kepada kita, Tuhan sedang-sedang kasih kita. Walaupun manusia tak kasih kita deh, tak ada anak cucu pun tak kasih kita, kita orang duk sijik ni tak ada gapo duit pun tak ada gapo tak ada. Ingatlah bahwasanya kamu adalah orang yang yuwaffiquhu li'amalin salih. Wasa nak amalan salih ni ahli hadis royak atau banyak wasa nak tobat belum dia nak mati. Belum dia nak mati wasa nak tobat, belum dia nak mati wasa nak sedekah. Ada. Orang mati dengan tak sedekah juga-juga. Daya <laughs> harta ya tak sedekah. Tapi ni puasa nak sedekah belum dia nak mati kebong 10 rai tu wakah wi kepada tu tak apa ni dia masuk dalam hadis yuwaffiquhu li amalin salih dah bukan kata dia nanti dia mati dulu dah lah dah dulu dia tak biasa main maya dia main maya dulu dia tak biasa baca Quran langsung dia was umur 40 50 puasa nak mengaji Quran apa semua ni orang yang dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu dia mati, mati itu mati adalah mati khusnul khatimah. Ingat baik-baik. Umur kita banyak dah. Di hari ni orang pakat royak belaka tu orang tua saja, duk sijik tak ada, werung-werung, budak-budak tak ada. Tak usah duk kata apalah hari ni. Dia tak usah kata apalah. Orang tua itulah orang yang Allah Ta'ala kasih. Majlis ilmi, wasa nak mengaji. Kadang-kadang umuh duduk tepi sijik dah apa? Dia tu hal tak wih taufik tak boleh mari sijik tak boleh jakoh tu. Duduk jauh sak tu. Duduk benar tu. Usaha dia mari sijik. Nak ya atau taufik Allah ni bukan benda mudah. Tuhan nak jeput wih kepada seorang-seorang bukan mudah ada duit ada gapo banyak dah apa dia Tuhan tak jepuk mari sujud dia tak akan mari sujud dia Tuhan tak jepuk dia baca Quran dia tak baca Quran dia Tuhan tak jepuk dia suruh sedekah ada duit banyak ni dia tak sedekah ni kita alhamdulillah hari ni dah taubat setiap hari kita kena taubat dah istighfar kepada Allah istighfar istighfar we hidup amalan soleh amalan soleh kena we hidup dan insyaallah kita tak tahu nak mati bila Dah semua ni tak ada pihak tahu kata nak mati bila dah tak ada pihak nak tahu situlah yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut qablal maut belum daripada mati hidup kita dua perkara yang kita nak ish kariman hidup mulia au mut syahidan ataupun mati syahid hidup tah dunia ni kita nak mula-mula hidup mulia sebab kaya tak apa tapi pergi mulia yang kedua au syahidan mati syahid. Mati syahid kita kena minta sama. Walaupun kita tak mati dalam medan perang, walaupun kita tak mati gapo, kita niat nak mati syahid, mati tak katil pun kita mati syahid. Besar tak besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita ada seorang yang tubuh ragah jalan depan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Fok sahabat semua pakak kecek lah ke Oh kalau dia ni Giperai fi sabilillah pun Lebih baik daripada dia duk pikul kayu retah Dia duk, dia duk tak gi jihad fi sabilillah dia kerja Nabi royak balah mana Ibu bapa yang dikasihi sekalian La takulu hadha Kita nampak orang ragah Mari ke depan kita ni Oh sayangnya budak ni biko kayu Tak kalau pergi ke nung Pergi pergi pergi apa-apa Tak apa Nabi tak sering kata balas tu La takulu hadha Fa innahu dan sesungguhnya ingka na kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah Ya tubik piko kayu getah Naik bahawa dia Tubik pergi motong pagi Tubik pergi wak piko kerak Tubik pergi wak kerja Gapa-gapa Untuk Nak jaga Dia Kana kharaja yas'a ala waladihi ya tubik Untuk nak jaga nak wi duit kepada ayah dia waladihi nak wi duit duit kepada mak dia tubik gi pikul kayu retah kerja gapo pun tak apalah dia tu gapo dia fahuwa fi sabilillah ah ha, ni dak ni waladihi siraran wi kepada anak dia nah dia tubik gi Anak dia duk haluh lagi duk atas nu, duk makan pet, duk gapo lagi tu, duk kolah anuban, duk patum, duk gapo tu. Ya tu baik gigi kerja, kayu getah kerja, motong kerja gapo semua ni, kita kerja baik tu kerja benar kerja gapo semua ni. Wi ingat kata hari ni kita tu baik. cari rezeki wi kepada anak, kita adalah seorang fahwa fi sabilillah. Duk. Orang fi sabilillah pahala setiap minit galo gugu gugu gugu gugu fi sabilillah mati dalam galo mati fi sabilillah mati dalam motong kebong getah mati fi sabilillah mati dalam kutik kerak kutik kerak kita lah kutik kerak orang <laughs> kutik kerak orang ada ah, mati sabilillah juga kata demo ah, naik peta gapo semua tu untuk nak we rezeki kepada anak fahuwa fi sabilillah Nabi raya atau dia pun masuk dalam fisabilillah juga. Tapi syarat dia belum tubik daripada ummah bukan tubik gi dah hukah padahlah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah baru jadi ibadat ingat boleh nak tubik gi motor bagi sok nak tubik gapo jangan lupa bismillah Bismillah tawakal tu Allah Nak tubik lagi jadi tu nepe jadi coroba Nak jaga nak gapa semua tu Bismillah tawakal tu Allah La hawla wa la quwata illa billah Gilah nak pergi mana-mana pun Nak pergi cari rezeki Allah Ta'ala Ingat mulai kita duduk dalam Fahuwa fi sabilillah Yang kedua wa inkana kharaja yas'a ala abawaihi Oh ni orang tak ada anak baik gi untuk ibu bapa dia abawaihi syaikhaini bapa dia hak tua roh kabiraini fahuwa fi sabilillah juga saat ni tu baik nak untuk nak bersara anak hak ni tu baik nak bersara ibu bapa pula deh nak wei ko tua kita nak wei apa semua tu kita tu baik kerja semua tu fahuwa fi sabilillah insyaallah kita mudah-mudahan masuk dalam fi sabilillah dalam kerja kita dalam gapo kita fik itulah tak rugi kita kerja tak tak nanti kata nanti kerja tu iman nanti kerja jadi orang besar-besar daklah kerja orang motong kerja orang benar orang kerja gapo apa pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tu baik wa in kana kharaja ria'an kalau kita tu baik dengan ria deh tu baik kerja ada orang kan nak pergi tu baik kerja ke apa-apa pakai kelemah penuh ni sekarang ni ni hoyak ni kerja aku ni kaya ni Dah <laughs> tu baik pergi riaan tu baik pergi dengan keadaan ria deh tu baik keadaan ria ikutlah gapo dia buat we orang wasa tu yo no oh, kau yo ni hebat yo gapo semua ni wa tafakhuran fahuwa fi sabilisyaitan dia adalah jalan yang syaitan tak leh puas ni Hak ni tak boleh apa dah. Hak ni jalan ni jalan ni tak boleh apa. Kita insya-Allah mudah-mudahan kita we dapat jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita kerjalah kerja gapo lah, pun. Dah asalnya kerja halal semua dah jadi berkat belaka. Kerja halal berkat belaka. Makan kita, isteri kita berkat, anak kita berkat, gapo berkat. Walaupun boleh tak banyak. Dah walaupun boleh tak banyak tapi rezeki berkat. Habis tu ketenangnya bukan duk di harta, bukan duk di gapo dak. Ada seorang naik kereta besar, naik kereta bank, naik kereta gapo lalu kok benda mah kita ni. Buat contoh. Lalu kok benda, lalu kok benda ni. Tengok orang duk lain benda, dua orang, tiga orang dengan anak dia. Dah, tengok ayah duk suak nasi kepada anak, isteri suak nasi kepada abang ya dia. Orang tah kereta ni tengok Allah. Sekenoknya orang duk le benar tu. Orang duk le benar pun tengok pula kepada orang duk tah kereta. Oh, jadi dia ni boleh nak kereta molek, kereta bank jadi semua tu dua-dua tu tak ada pihak sebenar <laughs> waktu waktu waktu ya ya ya ya mikir benda mikir ni mikir tak demo ni sebenar ni mikir tak demo ni sebenar jadi tak tenang belakang dua-dua tu Nah, hok nung tengok hok nung sendir. Hok hok tah kereta tengok hok bawah sendir. Hok ni tengok hok sendir. Jadi, ketenangnya duk di hati. Wasa cukup dengan ke apa? Ya lah lah kita tenang. Wasa tak cukup sok mo, wasa serabut sok mo, wasa gitu sok mo tu. Berarti kata hati kita tak tenih dan hati tak tenih hari ini banyak orang yang penyakit hari ni dia panggil penyakit hazan penyakit semsau sebab apa oh kalau tengok fok-fok tina ni banyak nah fok atas kita tak kira gapo <laughs> deh budak-budak kolah hari ni gapo semua banyak penyakit semsau dia panggil sebab itu Nabi suruh minta semua berjauh daripada gapo lemah dan daripada semsau ni Dah, dia apa salah satunya dia hari ni sosial ni pun wak we punah juga. Lalu <laughs> orang tu kan. Oh abai uh, eh, ya jadi ya, sign dengan abai anu. Abai anu tak biasa wak gi ya eh, abai anu wak gi jalan sok Saya gi jalan sok mo abai ya. Abai ya tak biasa wak gi ya jalan dia tengok legoh ni. Jadi tak ro jadi lemah mikir mikir banyak. Dah mikir banyak menyebabkan semsau banyak. Ambil masa dulu tak ada mana orang okay, penyakit ni. Penyakit lemah lemah jiwa ni lemah ni hari ni banyak benar sebab materi atas terosak ni buat we uh, menyakit semsau timur banyak hari ni siapa akan bunuh diri budak-budak sekolah ada tu baik dulu tujung turun budak sekolah ya cara budak sekolah dia cara gawe cara gapo cara dia budak-budak buku orang tua pun ya cara orang tua pula dah rasa tak tenang hati tak tenang semua tu buku hati hati rasa tak cukup Oh hari ni Dah rasa tak cukup kot tu Tak cukup kot ni Ya jadi belakang Dah ya jadi belakang Habis tu hari ni Wak balas mana We rasa cukup We hati kita tenang Kalau hati tak tenang So ya wagai habis punah Mikir kot tu Mikir kot ni Mikir balah Kalau dah Pecah Dah pecah Jadi gagal riuh Jadi tak tahu apa itulah Bapak-bapak yang dikasihi sekalian Itulah dunia yang duk berlaku hari ni Dah ustaz tak tahu nak kecek tajuk ke juga Tapi nak we gambar luah-luah kata dunia hari ni malah tu dan we semangat kepada fuita yang ahli kija ni dah kata kita ni setiap minit setiap getik kita ni fi sabilillah dan jangan tinggallah mengaji majlis ilmi ni kita duk mengaji majlis ilmi ni setiap minit Tuhan duk apa dosa kita dan kalau kita orang baru-baru orang peleng-peleng mari jalan kau tu dah semua nama kita ni diakak oleh malaikat Allah Ta'ala sebut nama itu semua di atas langit masa-masa Allah ni ada seorang peleng mari jaleh dalam hadis Nabi Sallallahu SAW raya jalan mari ya nampak orang ramah sini ya cak mutu ya masuk duk duk kok gerai duk kok tangga apa tak apa dah Allah Ta'ala tanya malaikat kata kamu gimana ya kata mari majlis ilmi di gelai ni nampak pia hati oh nampak ramah ni duk ada sijik ni Batu pia lagi. Malaikat yang ada seorang yang paling jereh buat mutu mari tak ada nak masuk li tak ada dia nak masuk kali. Cuma nampak orang ramai duk mengaji dia ya masuk juga duk dengar situ. Allah Taala royak kepada malaikat mu apung dosa yo ya semua hey malaikat ni hadis sahih dah mu apung dosa yo ya semua malaikat. Ya. Orang pelik nak main mengaji Tak tahu kok mana For itu Hak main mengaji dengan niat ikhlas Dengan gapa ni Tak kena royak dah lah eh, Tak kena royak dah lah Boleh sayak malaikat duduk lindung lagi boleh uh, eh, pahla lagi boleh apa dosa lagi nama-nama kita semua ni di langit kena eh nama kita semua ni di langit kena hari ni eh betul malam ni insyaallah satu doa belum pada kita nak tidur itu tak baik bagi saya cukup dah tahu dah eh? apa jadi kita duk tengok banyak orang mati bila tidur mati bila apa dah eh? dia hari ni banyak benar dan itu satu doa yang eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada belum dia nak tidur dah doalah yang Jangan lupa belum tidur ni dia banyak-banyak karo wirid dia. Dia hari ni tidur mudah menang kita. Tidur kalau orang ada terosak mai terosak tak dia tidur dengan terosak. Dah eh, tu orang mati dengan tidur banyak. Dah eh, orang mati dengan tidur banyak. Cukup tak? Tak apalah tak cukup pun dah. Dah satu doa. kalau kita tengok Islam ni semua sakut dengan akhirat belaka sakut dunia akhirat dunia akhirat lalu dah tidur kita pun sakut akhirat maya kita saat ni pun sakut akhirat makan nasi pun sakut akhirat bangun tidur pun sakut akhirat kalau kita kira mudah-mudah sakut akhirat belaka kita, kita nak lari tak lepas akhirat nak lari tak lepas Hak ni doa belum tidur nak widah daripada api neraka. Doa belum tidur nak wi kita jauh daripada api neraka. Hak kita dah amal dah alhamdulillah lah. Dah hak kita tak amal gitu eh, boleh ambil malam ni lah insyaallah allah dah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza nama wada'a yadahu yumna Leh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak tidur ni dia ambil tangan ni. Tak di pipi dia. Leh. Betul? Dia baca ke apa? Allahumma kini azabaka yawma taba'athu ibadak. Doa ni ulama kata tapi hadis tak kuat mana doa wirid lepas semayang ada juga dalam doa ni tapi hak hadis riwayat yang sahih riwayat yang gagah nabi baca belum tidur jadi tidur pun ingat pada hari akhirat ingat pada azab Allah Subhanahu wa taala Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak kalau kita tak ingat tepat pak kita nak tidur tu tapi mudah ya semua doa hak nabi hajar ni tak ada panggil Dah mudah doa Nabi Hajar ni mudah benar. Kalau tengok tak ada doa panjang dua tiga keping tengok Nabi Hajar ada. Hadis pun serupa tu juga hadis pun pandak-pandak. Nak wui kita mudah faham. Ni eh, nak wui kita mudah faham. Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kita kena minta. Kita kalau orang-orang tua-tua ni dah kita umur banyak ni kok tok email ke kok pia ke eh tok email ada dak doa satu doa nak we kami ni jaya ya kena balas tu kita bukan kata sekadar nanti orang main mengajar saja dak kita ada ustaz le lah sejik kita kita ada pia banyak le lah sejik kita ni eh ustaz tolong hajarlah satu doa kepada kami doa nak we ni nak we kami sehat ni gapo dia ustaz ya hajar satu doa kena minta dah nampak orang-orang orang-orang dah orang-orang mengajar pia-pia-pia gapo semua ni dalam kampung kita kita minta teramita dia doa penting dalam hidup kita doa penting tak ada nak ukar Allah hidup gapo semua ni dengan doa dah dengan orang lain tak boleh nak ukar masalah hidup kita dah berdoalah kepada Allah mengapa we ingat kalau kita nak berdoa we jauh daripada azab tu di hari akhirat esok dah azab tu hey, ni tak ada dah Dah azab Tuhan ni tak ada dah hari akhirat esok. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau pia jauh daripada neraka, jauh daripada azab Tuhan, orang tu lah jaya di hari akhirat esok. Hari ni kita tak jaya lagi hari ni ni. Dah kita tak jaya lagi. Hari mana kita jaya? Hari yang Tuhan jauh kita daripada azab neraka dia. Habis itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kalau kita tengok doa-doa ni tak padai kata jauh daripada api neraka saja tak jauh daripada azab api neraka juga ya jauh daripada azab api neraka doa ni hajar anak kita dah hajar anak kita pun kita kena hajar dah bukan kata dia ya nak reti dia ya nak ambil ke mahkamah dia ya nak ambil ke mana tak lah kalau kita tahu dah kalau kita gapa ni kita boleh jadi tok guru kepada anak kita tamu kita duk main ngaji semua ni Setiap minggu anak kita tak mari, anak hok mari, alhamdulillah anak hok tak mari ni. Dah he, anak ngapa hok ni ni? Pak abah nak wip puluh kau. Tak apa dah. Budak. Dah, dia ya baca Allah makin ni kita hajar ya Allah makin ni azab akan yang mata pasu ibadah. Dia ya ingat apa? Kita wi dia puluh kau. Sekali depan pula kita boleh doa baru-baru pula. Wi yang ngapa pula? Dah, puluh kau kena-kena kita kena wi dah dia. Dah, tapi nak wi dia balah mana wi boleh labur. Dah nak harap kalah saja. Kalah pun nak hajar banyak, gapo payah. Dah, boleh doa molek-molek. Nah, doa molek-molek, gapo molek-molek caya lah. Kata satu hari dia mik boleh pakai pedah. Hari ni kita doa dengan sebab doa orang okay, eh, eh, cikgu-cikgu dah tarikat. Ya. Sampai hari kita boleh doa dengan sebab ustaz-ustaz ada mengajar di sekolah dulu je. Kalau kita tak mengaji dulu, kalau kita tak mengaji tadika dulu, tak mengaji sekolah dulu, hari ini tak tahu nak doa ke apa kepada Allah. Dah, habis tu anak kita perlu benar kita hajar. Tak mau kita nak main ngaji sok modah ni dah. Allah makini azabaka yang tak masuk ibadat. Rabbana rabbana innana amanna hajar lagi doa kepada dia, terutama doa dalam doa mustajab ni, doa hak pandak-pandak kita boleh hajar dia. Dah kita boleh ajar cara jaga anak kita. Dah. Terutama doa Rabbi Fili ni kena widuk dalam hati dia. Rabbi Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup dah. Hero anak kita hari ni dia pandai doa ni cukup dah. Kalau dia tak pandai doa ni maka azablah kita duduk dalam kubur. Nauzubillahi min zalik. Hatta dia nak mengaji ke apa tak apa. Tapi jangan dia lupa doa ketika mana kita mati. Apabila kita mati duduk dalam kubur. Malaikat nak wi darajat, darajat nak, malaikat nak wi darajat kepada kita saat-saat mana kita duduk dalam kubur tu. Malaikat nak wi darajat. Neh, nak jauh kita daripada azab kubur, nak gapo kita, nak wi kita duduk selamat dalam kubur. Kita tanya mari mana ni malaikat? Malaikat royak kata ini adalah istighfar anak mung dok tah dunia tu istighfar leh waladika eh, motus uh, lagi ada hadis lagi ketika dok dalam syurga kita nak boleh darajat juga leh darajat darajat mai mana ni malaikat oyak darajat mai daripada istighfar anak kamu deh anak perlu benar ini terutama pada masa-masa learning ni masa yang penuh dengan tak tahu gapo lah dadah-dadah lagi satu lagi kalau pok mengaji ni learning ni agama yang tiga learning ni agama yang pertama agama Kristian pok banyak yang kedua Islam yang ketiga kita tahu dah agama gapo hari ni agama Yahudi ataupun agama apa Buzah yang tiga hari ni orang tak ada agama Ha. Orang ni hak takut. Sikit lagi akan masuk dalam tiga wilayah kita. Hari ni pun acan-acan mahalai doktor-doktor pun tak ada agama dah. Tanya je semua tak kong dah. Tak. tak mi mai mai mi. Sawan mi mai. Hidup dah dunia buat baik ya ya tak buat baik. Sikit lagi for your main goyak. Kubur buat apa? Pakai kubur buat apa ni? Ha? นักศึกษาคุมผ้าคุมทำไมนี่โอ้ยุ่งยากอะไรร้อนอะไรต่างๆละหมาดทำไมละหมาดอยู่บนโลกนี้ก็แค่ทำดีทำดีแต่ฮันนีโอเคไอทิสยนฮัจจาอากาม n a i ยดู h d u ด n น m b o r tiga dunia hari โอเ r ตัดดกอากา a g ตัดอกไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสดา ไม่มีสวรรค์ไม่มีผลตอบแทนไม่มีนรกฮิดุตาดุเนียนิวาบายฮับบิฮับบิฟิกรอนี้ akan siapa kalau kita tak kuat agama kepada anak-anak cucu kita nasyaya makan habis hari ni pun banyak dah kalau kita tengok dalam sosial dalam facebook dalam gapo budak-budak ada fikrah yang pelat-pelat Nah, budak-budak Islam kita diri potatan Islam ke apa semua orang nak Islam gini. Dia mikir pelak-pelak mari lakah gini. Nah, yang mikir pelak-pelak sebab fikrah-fikrah yang Eropah, fikrah-fikrah yang orang orang nak nak nak munahkan akidah. Nah, betul lah. Akidah pun sangat penting juga dalam hidup anak-anak muda kita. Nah, kalau akidah gonyah ya gonyah habis. Tunjai gonyah so gonyah habis. Ikut demo sepak, ikut demo apa. Ikut demo heret, heret on gigok ni, heret kau ni, gigok ni, heret kau ni, gigok ni. Sebab itulah kalau tadika tadikalah boleh buat. Tapi kita tak boleh harap mana dia hari ni. Dah kita kena harap pada diri kita dah apabila ada masa mengajarlah anak kita mengajarlah sikit-sikit hak kita ada ilmu. Bukan kata kita tak ada gapo langsung. Tak, kita ni main ngaji ni boleh dah. Sikit-sikit boleh gapo, boleh royak sikit-sikit, boleh royak. Orang tua saya mengajar saya tak kereta, ya, ya tak ada jadi ustaz, ya tak ada jadi gapo. Tapi cuma tak kereta, naik apabila naik kereta, ya, ya royak, so, so, so, so, so, so, so, so ayat akhlak deh mudah-mudahan eh. selamat kita daripada dunia yang begitunya fitnah akhir zaman learning deh jangan lupa doa ni Allah makini azabaka yawma tab'asu ibadah tak di pipi waktu tidak tidur deh, waktu baca wirid lain lagi lah bismillahirrahmanirrahim ya ada apa, ataupun ataupun doa ni doa belakang sup tak apa deh, belakang sup tidur dengan doa ni deh ayat kursi ayat kursi syaitan tak karu ayat kursi syaitan tak karu apa tu doa tiga kul gapo semua ni ada banyak wirid-wirid kalau kita mengaji wirid-wirid apa belum tidur ni lah apa tu ayat kursi dia sangat besar lagi lepas semayan ni pun jangan lah. raduh tarah mana pun kena baca ayat kursi sebab ayat kursi lepas semayan dia baca lepas semayan semua ni tak ada gapo nak halal dia malaikat dia nak dapat syurga Allah Ya, was, nak raduh tahu mana nak pergi mana pun nak pergi dah. Jangan lupa ayat kursi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lek malam pun belum tidur pun jangan lupa. Ya, belum tidur pun jangan lupa ayat kursi. Dah, buat tu doa-doa yang hak Nabi hajar, wirid-wirid hak Nabi hajar. Mudah-mudahan mudah eh, kita selamat. Ya, tak ada poli nak selamat dunia dan nak selamat akhirat. Nak selamat dunia dan selamat akhirat hari ni kuasa sekadar ni lah insyaAllah ada masa pula kita boleh main jumpa pula dah Allah makini azabaka yawma tab'asu ibadah Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana waqina azaban nar Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته